Sziasztok gyerekek! A előző videóban ezt a pályát csináltam. Tehát meg, ezt soha nem viszem ki, ezt üzenem annak a szarnak, aki készítette. Azt a gyerekek, a videóból, a előző videóból ilyen meghalások voltak, látjátok, és 60 fps e megy. Azonnal most. De mi? Mi? Mi? Ugye ott nem kell futni, de sajnos kell. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha megcsináljuk ezt a pályát. Mi? Nem tudod azt a mi a nézzük, hogy megcsinálom egy jószabon az első világban. Nem érdekel! Azt a pályát. Szarom le, hogy kicsinálja meg gyors. Az! Nem érdekel, ki nem szarja le, hogy milyen gyorsan. Olyan gyorsan csinálom, szar játék. A világon ilyen pálya is létezik. De mi ezt a kurva? Faszopó játékot rohannak itt a kurvanyába! Még nem is a 20. pálya, hanem ez a 19. Basszad meg magad a, a, a terpeszbe, amilyenben vagy. Hogy ki a fasz menne bele egy hólaba? Hát én. aki készítette ezt a játékot, mondani neki, hogy úgy hagyjon meg a anyjába. go far, I've only so much Focus on the attack. kell 24 fogni. Mi az, hogy egy fűrész a boss? Nekem így a legszorabb gyerekek. Nekem ráadásul nagyon szar fogni. Ah, oh, az utolsó sofrendo. nem a futni, mert nagyon szarrárítottam át a irányítást, Ádám, nagyon rossz. Nekem a és a Z betű az nagyon jó. Azzal is nagyon fos. Hát. Csak szólnák, hogy tegnap azzal a... Ö, első világnak a tizen ötödik pályáig jutottam el, azt hiszem. Ami nem nagy eredmény. Én azért többet vágnák el egy A betűtől, meg egy Z betűtől. Gyerekek, tudjátok, mire fogunk kivinni? Sohára! Na, az lehetetlen. Nekem nagyon szor, így, hát nem bírok futni. Nem lehet futni így, hogy itt tartom át. Billentyű összefett, bassza meg! Hát nem lehet így. Nem lehet majd a... A space az mit csinál? Az, az nem ugrik a space. Bassza meg! Hát így még nehezebb, hogy a fölfele nyíllal ugrak. Kúúúús! Te Nem hiszem el, gyerekek. Az meg! Tudjak rá, Jó, tumak bulunca onu hospitalda yapıyorum. Jöttem, de sikerült, amikor beléptem ebbe a pártba. gratulálni tudok magamnak, gyerekek, hogy ilyen szak irányítást állítottam be. Jó, akkor most gyerekek kivinni a nyolcadikat. A Holy my feet! What are you doing? What are you doing? What's this? What's this? lett volna ez a videó szerintem. Akarjátok, meg folytathatom ezt. Ha és ha nem tetszett, akkor ne lájkoljátok. Amúgy meg folytatom. Hát, ne aggódjatok, meg folytatom egy Hospital Dark World. Akkor gyerünk gyerekek, hát ezt tetszett, ennek készítem. Arra leszek nagyon kíváncsi gyerekek. Hogyan fog menni a, a kórház? Így futni kell. Hát nekem nagyon szar futni. Oh. hallottátok? Ti is hallottátok? Te basszú, jó gyerekek, most már komolyan ennyi a videó. komolyan most már meg fogom nézni online világokat, hogy mik. Power Alon. Anknop, de Anknop, Lava, Super Meatland, Difficulty. Hát, szerintem legyen a legelső. A titek ez biz, viszonylag sokáig fogja tölteni. Lehet, hogy a videó végig csak tölti. Ah, hogy néz ki a knob.